Ce soir, euh, le sujet de mon petit discours, sera la marche sur Rome. Euh, alors bonsoir mesdames et messieurs, je suis ravie d'être ici encore une fois, hein. ce n'est pas la première fois que je viens, mais c'est toujours un grand, grand, grand plaisir pour moi et ça me fait ressentir une grande nostalgie quand je vois juste mes amis que je connais depuis, depuis au moins 15 ans désormais. Et, alors, ben, ce soir, euh, le sujet de mon petit discours, ce sera la marche sur Rome. Euh, cette année, vous savez que c'est l'anniversaire, le centième anniversaire de la marche sur Rome. Je ne suis pas venue le 28, euh, que c'était vraiment le 28 octobre, l'anniversaire, parce que bon, d'abord parce que j'avais mal au genou, mais aussi je ne voulais pas que, <laughs> que le public pensait que j'étais venue pour faire une célébration. Ce n'est pas une célébration. Je, je, voudrais juste vous donner un peu une vision critique de cet événement et surtout vous expliquer quelles ont été les raisons qui ont conduit l'Italie à changer complètement le système politique pour entamer un nouveau système qui était la dictature. Donc la marche sur Rome a été en général non, euh, considérée en Italie euh, le moment où il y a cette, euh, ce changement complet non, de notre politique. Alors je, me, je, remonte un peu en arrière, hein, pas trop en arrière, hein, simplement au début de la de la Première Guerre mondiale, juste parce que déjà en 1914 en Italie, quand la guerre éclate en Europe, disons que l'opinion publique, les partis politiques prennent des positions qui seront déterminantes hein, pour, euh, les, pour les événements successifs d'après la guerre. Hein. Je vous montrerai un peu quelle est la... Alors, euh, d'abord, je parle de <laughs> cette carte. Hein. C'est la carte de l'Italie. Alors, euh, la partie en jaune, c'est la partie que l'Italie, euh, qui, représentait l'Italie jusqu'à la Première Guerre mondiale. Donc, ce qui manquait encore, c'était surtout les villes de Trento, de Trieste, non, de Gorizia aussi. et et l'Istrie, hein. l'Istrie, elle était de langue culture italienne en ce moment-là, maintenant elle n'est plus. Hein. Et donc, euh, en 1914, euh, au moment où la, la, la, la guerre éclate, euh, l'Italie garde une position un peu à, l'attente, hein. c'est-à-dire que euh, le gouvernement italien. Il entame des conversations, des négociations avec toutes les puissances qui sont euh, impliquées dans la guerre hein, pour obtenir donc ces avantages territoriaux. C'est-à-dire que l'Italie, c'est c'est un peu la logique de la Première Guerre mondiale, parce que la France elle avait besoin euh, de reconquérir l'Alsace et la Lorraine, mais c'était toujours un peu, mm, disons, les les, raisons de cette guerre euh, ont été plutôt des raisons, disons, nationalistes ou impérialistes. Hein. Et l'Italie aussi, elle partageait ces, raisons. Elle venait juste d'avoir combattu la guerre contre l'Empire turc en 1912 euh, pour conquérir la Libye. Et donc, elle était un peu plongée, l'Italie, dans, cette idée qu'il fallait euh, racheter les parties, les terres qui étaient là des langue et culture italienne et donc que devait, faire partie de l'Italie. donc les revendications italiennes étaient plus ou moins celles que je vous ai dit, c'est-à-dire alors toute la, région du Trentino, la région de l'Istrie et donc une partie de la de la Vénétie julienne, parce que la Vénétie julienne n'était pas encore toute italienne, l'Istrie et l'Italie avaient demandé, euh, demandé, aussi la Dalmatie. Alors, les euh, puissances de, de l'entente euh, entre la France et l'Angleterre sont peut-être les, <laughs> les, pays qui ont offert plus des avantages. Alors l'Italie, je vous le dis comme ça, hein, ça a été un peu un marchandage. Hein, l'Italie donc a choisi de se euh, ranger parmi les puissances de la France et de l'Angleterre, mais elle avait entamé des conversations, des négociations, pour parler aussi avec l'Autriche. Mais l'Autriche n'était pas disponible à céder ces territoires qui appartenaient à elle, non, et qui étaient des cultures, disons, italiennes, non. Et hum, donc, euh, euh, la, je vous disais, quel, est disons, le spectre, non, l'éventail de partis politiques en Italie en ce moment. Hein. Alors, il y a, comme dans tous les autres pays, hein, en Italie, il y a des partis qui se rangent entre, parmi les, interventionnistes et d'autres qui sont absolument euh, euh, neutralistes. Hein. Alors, les neutralistes, ils sont la plupart. ils sont la plupart. Ça, c'est une donnée qu'il faut garder euh, dans la mémoire parce que même si la plupart étaient des neutralistes, l'Italie est entrée en guerre. Et donc ça a donné des contrastes, des conflits civils à, l'intérieur de la population. Donc il y avait les libéraux, hein, c'est-à-dire la classe dirigeante, non celle qui comprenait euh, l'élite, euh, les grands propriétaires de terres, euh, non, les professionnels aussi, les, industriels, parce que l'Italie avait déjà connu son histoire industrielle à partir de 1908. Hein. donc les libéraux, ils étaient représentés par, surtout hein, par un personnage qui s'appelle Giolitti, qui a été vraiment le dominateur de la politique italienne dans les 15 premières années de, du XXe siècle. Hein. Et c'est lui, euh, il était un libéral, il était un grand propriétaire, mais qui avait apporté dans la politique italienne un fait tout à fait nouveau. Il, euh, il avait déclaré que l'État n'avait aucun intérêt à s'arranger d'un côté ou de l'autre euh, dans les conflits sociaux, dans les conflits économiques, par exemple, qui a opposé les, prolétariats, disons, aux, aux capitalistes. L'État devait rester neutral parce qu'il s'agissait d'un conflit économique et donc euh, le, gouvernement n'avait rien à dire. Hein. Ça, ça a été la raison aussi du grand développement du Parti socialiste en Italie. Vous verrez, après je vous montrerai une carte, où vous verrez que toute l'Italie du Nord et du Centre du point de vue des, administrations publiques, les administrations communales, étaient toutes dans les mains des socialistes. Hein. Alors, après les libéraux, il y a les catholiques. Les catholiques sont en principe pacifistes, donc euh, refusent non, la guerre. Les, catholiques en Italie, mm, euh, je vous rappelle, je sais que vous connaissez pour la plupart, mm, je crois, ces, données, ils ne participaient pas à, la vie politique italienne parce que les papes, euh, au moment de l'occupation de Rome, avaient proclamé non expedit, c'est-à-dire c'était un interdit hein, pour les catholiques à voter et à, euh, par exemple, fonder un parti catholique. Hein, Ce n'était pas possible. Mais en 1912, il y a le premier accord entre les libéraux et les catholiques. donc les catholiques commencent à s'intéresser à, la vie politique italienne. Et en 1919, donc après la guerre, ils fonderont leur parti à eux, c'est-à-dire le Parti populaire, non, guidé par Don Sturzo. Puis il y a les socialistes. Hein. les socialistes euh, en ce moment. Alors, les socialistes, ils ont euh, en Italie des âmes différentes. Hein. Il y a des socialistes réformistes, c'est-à-dire des socialistes qui acceptent les jeux parlementaires, qui participent aux élections, qui veulent donc arriver peut-être euh, à conquérir le pouvoir, mais seulement par une voie légale. Et il y a d'autre part les maximalistes, c'est-à-dire ceux qui voulaient réaliser non, le programme maxi <laughs> le maximum du Parti socialiste, c'est-à-dire la prise du pouvoir. La prise du pouvoir à travers donc, une révolution, à travers la subversion, à travers euh, la, grève générale, à travers donc, des moyens qui euh, étaient plus violents, plus agressifs. Hein. De l'autre côté, alors je passe un peu rapidement, hein, eh, il y a les nationalistes et les irrédentistes. Je les ai mis ensemble parce que les nationalistes sont, appartiennent à un parti qui est le parti nationaliste, mais qui sont plutôt des impérialistes, c'est-à-dire ce sont des gens qui désirent surtout euh, accroître le prestige de l'Italie en, en euh, obtenant des avantages territoriaux et surtout l'expansion de l'Italie. Hein, vous, le verrez peut-être aussi dans euh, <laughs> dans les années suivantes, euh, l'axe, disons, d'expansion de l'Italie, ce sont toujours les Balkans, parce que de l'autre côté, il y a la France. Donc là, c'est c'est fermé, hein, on ne peut pas euh, <laughs> aller au-delà de la frontière. Tandis que de l'autre côté, puisqu'il y a toujours non, des, pays qui sont nouveaux, euh, alors l'Italie, elle euh, envisage toujours d'accroître son territoire en occupant hein, des parties, par exemple l'Albanie dans, la dans la, Deuxième Guerre mondiale, c'était juste un, un axe d'expansion de l'Italie. Alors les nationalistes, ils ont ce but, c'est donc des euh, obtenir le, plus possible de territoire. Et les irrédentistes sont ceux qui veulent simplement, ce sont des, Italiens qui sont des citoyens autrichiens, mais qui veulent donc être rattachés à l'Italie. Et ce sont en général des démocratiques, ne sont pas euh, des nationalistes euh, agressifs et, impérialistes. Hein. Mais je les ai mis ensemble. Et puis il y a la, monarchie et la, classe militaire. La classe militaire, là, il y en a un H de plus, je crois. Et, mm, e parce que le but du roi, c'est toujours de renforcer non, la dynastie, la dynastie des Savoie, hein, surtout, et donc euh, d'accroître son prestige en Europe. Et alors, et l'armée, elle est faite pour ça, hein, pour faire la guerre. Donc l'armée, elle était décidée à à, entrer en guerre. Puis il y a une large partie des intellectuels italiens. La plupart des intellectuels italiens hein, sont en faveur de la guerre. Hein. le courant, par exemple, des futuristes, que vous connaissez déjà par leur œuvre d'art, hein, Filippo Maria Tommaso Marinetti, c'est un des affiliés, <laughs> disons, à, au Parti des interventionnistes, et, mais la plupart, mais c'est aussi dans les autres pays, hein. les intellectuels se sont pour la plupart rangés, pensez à Thomas Mann, non, en Allemagne, qui, pense que la, guerre c'est une belle chose. Et, et aussi, parmi ces intellectuels, il faut rappeler D'Annunzio, non, parce que c'est celui qui a joué un rôle très important, c'est celui qui, qui voulait faire de sa vie une œuvre d'art, et donc qui, a, qui aime surtout les grands gestes héroïques, euh, non les vols sur Vienne, euh, non des, des, si, grandes manifestations d'héroïsme euh, et, qui, et qui, est, qui, a eu une partie très importante dans, dans, au moment où la guerre éclate. Hein? Je vous en parlerai. Puis il y a les syndicalistes révolutionnaires. Les syndicalistes révolutionnaires, ce sont des syndicalistes, mais aussi ce ne sont, pas des, sont pas des socialistes, mais ils pensent euh, qu'il faut intervenir dans cette guerre et transformer donc euh, cette guerre dans un moyen pour euh, faire pression sur la classe dirigeante et, si on peut, donc s'emparer du pouvoir. Hein. C'est un peu la ligne qui avait dessiné aussi Lénine, hein, euh, euh, quand, il, était en Suisse, il avait dit il faut utiliser la guerre comme une sorte d'instrument hein, pour faire tomber le euh, les systèmes et, donc mm, mm, arriver à une dictature du prolétariat. Hein. Alors là, c'est une photo de Giolitti, euh, parce qu'il a été l'homme politique le plus important. Et à côté, je vous ai mis juste une caricature de lui, non euh, Parce qu'on a toujours parlé de lui et de son ambiguïté. Hein. C'était euh, un homme, comme vous voyez ici, hein, que vers le capitaliste, ou les gens riches ou l'élite s'est euh, se comportait comme euh, il était normal euh, à cause de, la classe à laquelle il appartenait. De l'autre côté, non, il est vêtu, non, il est habillé comme avec un juste un, rouge et il s'adresse comme ça donc aux paysans et, et aux, aux, donc aux ouvriers. Hein là, je vous en ai déjà parlé, je voulais juste montrer notre roi, qui est Victor Emmanuel III, et qui est le roi qui a pas régi la politique italienne, parce que désormais on était dans un euh, régime constitutionnel euh, euh, développé, donc le roi n'avait pas la possibilité d'influencer la politique italienne très profondément il y avait des moments forts, hein. par exemple, on le verra, hein, euh, quand il y avait euh, la guerre, c'est à lui hein, de, la déclarer, c'était pas le, parlements Parlement, euh, c'était le, roi qui, dans ses prérogatives, il avait celui de déclarer la guerre. Et, et c'est celui qui a régné à partir de 1900, jusqu'à 1945, à la fin de la guerre et, qui a une grosse responsabilité pour ce qui concerne l'avènement du fascisme. Hein. Euh, alors là, je vous montre... <laughs> Alors celui-ci, le premier c'est Marinetti. Vous voyez de la posture qu'il a qu'il est un artiste. Hein. Ce n'est pas quelqu'un qui est figé, hein, euh, très sérieux. Hein. Et de l'autre côté, j'ai trouvé juste une photo de Mussolini quand il a fait son service militaire pendant la guerre. Hein. Il a participé à la guerre et il paraît qu'il se comportait pas mal, pas mal. Il était sergent, je crois, mais donc euh, c'est là. Et alors, quelle est l'attitude du gouvernement italien Alors, l'attitude du gouvernement italien, après c'est c'est pour parler ces négociations avec les différentes puissances, euh, non et les gouvernements italiens, ils décident d'entrer en guerre hein, à côté de la France et de l'Angleterre euh, après avoir signé le traité de Londres. Le, traité de Londres a été signé par le premier ministre italien, hein, Salandra, mais le Parlement ne savait rien du tout. C'est à l'insu du Parlement italien. Hein. Donc, quand il revient, euh, après avoir signé ces, traités, qui engagé l'Italie à entrer en guerre dans un mois, hein. donc c'est le début du mois de mai, nous, sommes entrés le 24 mai hein, du 1915, hein. on a attendu un an. Alors, euh, mais devant alors la possibilité non, de, la crise euh, internationale, parce que les, traités avaient été signés par le président du gouvernement italien. Non Donc le Parlement il était presque obligé de signer, non parce que le, les rois euh, étaient, d'accord, c'était lui qui avait poussé, hein, <laughs> aussi le Premier ministre italien, à signer ces, traités qui nous Offrait, nous offrait un tas de choses. Hein. Nous offrait alors, Trento, Trieste, euh, Gorizia, toute l'Istrie et la Dalmatie aussi, donc toute la côte euh, orientale de l'Adriatique, hein, ce qui n'était plus italien depuis la, chute de la Serenissima de Venise. Hein. Mais euh, on avait demandé ça, hein, <laughs> on avait pas... Oui, on avait des, grandes convoitises. Et hum, donc, mais, euh, alors, le Parlement, il est obligé plus ou moins de signer ces traités, donc d'entrer en guerre, même si les neutralistes au Parlement italien étaient une minorité. Et euh, les, les, socialistes, là c'est l'unique cas hein, en Europe, se refusent de signer les crédits de guerre. Hein. Tandis que les, socialistes français, les socialistes allemands, hein, avant nous, ils avaient signé les crédits de guerre, c'est-à-dire qu'ils étaient à faveur de la guerre. Mais en Italie, les euh, socialistes ils déclarent hein, que leur position, c'est celle-ci, ni adhérer, ni saboter. C'est une position qui est particulièrement faible, hein, parce que c'est une position neutre euh, qui, de, quelqu'un qui ne se range ni d'un côté ni de l'autre. Donc ce sera aussi celle là une cause de la, faiblesse du Parti socialiste, non Parce que, euh, oui, il ne prend pas une partie nette. Alors, euh, donc, à l'intérieur du Parlement, se produit une, fracture hein, très grave hein, qui ne sera plus comblée. Même euh, après la guerre, après la guerre, cette division nette entre les partis neutralistes et les partis euh, interventionnistes sera insupérable. Aucune solution ne sera proposée. Et donc, c'est pour cela qu'il y aura quatre ans après la guerre, plus ou moins, des guerres civiles. Hein. On le verra, je chercherai de vous l'expliquer. là, je vous montre euh, un titre du Popolo d'Italie. Le Popolo d'Italie, je vous l'expliquerai un peu mieux après. C'est le journal hein, que euh, Mussolini a fondé en 1914 quand il a été expulsé du Parti socialiste parce qu'il s'était rangé de la partie de la part des interventionnistes. Non Mussolini, il était un socialiste, un vrai, vrai, vrai socialiste, mais je vous en parlerai après. Eh, mais au moment juste de la guerre, grâce aussi au financement de la part des capitalistes français, hein, eh, donc eh, il, déclare qu'il, lui, il est pour une neutralité conditionnée. Neutralité conditionnée, ça voulait dire l'interventionnisme, hein, ça ne voulait pas dire autre chose. Et alors, comme ça, il a été expulsé tout de suite du Parti socialiste et il a fondé son journal qui a encore comme sous-titre Quotidien socialiste, parce que lui, il s'est déclaré encore socialiste en ce moment-là, hein, on est en 1914. Et, il a des titres là très, très, non, euh, euh, très gros, hein, il dit « popolo, il donne e tratto, no? si c'était César, eh? à iacta est, e il faut gagner et guerre sia, et soit la guerre. Eh? Donc euh, là, c'est déjà très clair quelle est la <laughs> position de, de, Mussolini et de son journal. Mm, alors, ici à côté, euh, vous voyez euh, une photo de D'Annunzio, eh? qui a participé à la guerre. Je vous ai déjà dit qu'il a accompli des gestes héroïques. Euh, mais donc, c'est surtout important d'annoncer parce qu'au mois de mai, au début du mois de mai, juste avant la, déclaration de guerre, hein, euh, lui, il a organisé des manifestations publiques, aussi par exemple des jeunes là, de, là où l'armée la, des mille de Garibaldi était partie. Hein. donc, il a organisé des, des manifestations, il a tenu des discours très éloquents, euh, évidemment. Et, il y a eu beaucoup déjà des, mm, disons, des contrastes entre les neutralistes et les, interventionnistes. Et il y a eu des bandes armées déjà, qui attaquaient les, socialistes, par exemple. et ce sont des, contrastes que la force publique n'a pas réprimés. C'est déjà un premier, disons, euh, exemple de ce qui arrivera après la guerre. Hein. Alors, je passe, euh, ce sont les radieuses journées de mai. Nous, en Italie, on l'appelle comme ça. le nom, c'est D'Annunzio qui a donné ces noms radieuse, joyeuse. Hein, c'était joyeuse pour les interventionnistes, pas pour les autres. Hein. Alors, la guerre, là je ne vous parle pas de la guerre parce que vous connaissez très bien la guerre euh, européenne, comment euh, elle s'est passée. Hein. Mais je vous dis simplement que, alors, durant la guerre, euh, évidemment, la société euh, italienne est soumise à la militarisation. Ça voulait dire que tous les droits civils hein, sont suspendus, que alors euh, les paysans sont embauchés pour, pour l'armée, que les femmes prennent leur place dans les, les industries, que les industries et les entreprises sont toutes transformées, converties en industries de guerre, que euh, les horaires de travail n'ont plus de limites. Hein. Donc, c'est une société militarisée, celle où les gens vivent, mais à l'armée, il y a une discipline qui est très sévère. Je parle des gens que euh, vous, connaissez très bien, quelle était la discipline pour l'armée française, n'est-ce pas Donc, en Italie, c'était plus ou moins la même, chose. C'est-à-dire que si quelqu'un, par exemple, s'est mutilé ou, faisait désertion, juste, euh, il était euh, envoyé à mort tout de suite, non Il y avait des décimations, il y avait... Donc, ça a été... Les premières trois années de la guerre en Italie ont été très, très, très dures les, soldats manquaient de ravitaillement, manquaient de repos, manquaient de tout. Hein. Alors, mais euh, en 1917, au mois d'octobre, il y a eu une contre-offensive autrichienne. Hein. vous, voyez un peu la carte là. Hein. Cette contre-offensive, elle ne trouve pas, euh, disons, euh, une résistance. Et les Autrichiens, ils arrivent hein, jusqu'au Piave, c'est-à-dire qu'ils prennent 150 km des territoire italien, qui était italien déjà, hein. ce n'était pas euh, une promesse faite par euh, le traité de Londres, là c'était, ils étaient tout près de Venise désormais, hein. ils disaient déjà les Autrichiens à Milan, à Milan, hein. c'était prêt juste pour arriver à Milan. Alors là, euh, cette défaite qui a été vraiment une déroute terrible pour l'Italie, non et dont, par exemple, les, les, chefs de l'armée ont jeté la culpabilité sur les soldats, mais ce n'était pas vrai. Après, il y a eu un procès et, il a été démontré que c'était vraiment les chefs, les généraux de l'armée qui, ont fait des, des fautes euh, très graves. C'est pour cela qu'on a abandonné tous ces territoires la réaction à cette euh, défaite, vraiment, hein. en Italie, on a une, façon de dire, hein. euh, cet événement-là, n'importe quel, a été un caporetto, pour dire que ça a été vraiment une déroute terrible. Hein. Euh, on ne peut pas imaginer une plus, grave que celle-là. Alors là, il y a un certain moment une sorte de réaction, parce que c'est le territoire national qui a été occupé par les Autrichiens. Donc, alors, les même les socialistes, même euh, ceux qui avaient été neutralistes, ils décident d'appuyer hein, l'effort de l'État juste pour euh, récupérer ces territoires perdus. Un peu, ça devient un peu une lutte nationale. Et dans un an, les, les sorts de la guerre changent profondément et l'Italie donc arrive à la victoire de Vittorio Veneto hein, à début du mois de novembre de 1918. là, c'est le titre du Corriere della Sera, l'Austria a capitolato, parce que nous, auparavant, on avait déclaré la guerre seulement à l'Autriche, pas à l'Allemagne. Hein, parce que <laughs> nous, on avait des différends avec l'Autriche, <laughs> pas avec l'Allemagne. Mais à un certain moment, les, puissances de l'entente ont dit non, mais ça, ça, ne va pas, il faut déclarer la guerre. Alors on a déclaré la guerre même à l'Allemagne. Mais on n'a jamais, disons, combattu avec l'Allemagne. Donc euh, c'est l'Autriche qui a capitulé ici. Et, alors, mais je vous rappelle qu'en 1917, juste après Caporetto, il y a des événements internationaux qui ont une influence en Italie très profonde. D'abord, alors il y a la révolution russe. Hein. On verra après les enthousiasmes que cet événement a suscité en Italie. Hein, mais la, révolution russe, ça voulait dire euh, pour, euh, pour la guerre que la Russie se retire de la guerre hein, par la paix de Brett litovsk non et, donc, ce serait apparemment hein, une décision favorable à l'Autriche et à l'Allemagne, mais désormais, il s'agit de, des puissances qui sont désormais épuisées, non plus des de, ressources pour continuer la guerre, même si la Russie, qui est leur ennemi, se, retire. Hein. Et de l'autre côté, il y a un autre événement qui est très <laughs> important pour pour euh, les traités de Versailles, pour nous, ce sont les 14 points déclarés par le président Wilson. Non? Le président Wilson, il vient en Europe, il reste en Europe cinq mois, hein, et il dirige plus ou moins non? Les, traités, la conférence de Versailles. Non? Alors, dans ces 14 points, eh, il y a surtout le principe d'affirmer que c'est celui de la nationalité, c'est-à-dire que les frontières doivent correspondre au euh, peuple hein, qui les habite et qui doit être de la même culture, de la même langue. Il a été appliqué d'une manière un peu vague, disons. Mais ce principe, euh, comment dire, pour l'Italie, ça a été <laughs> un peu une catastrophe parce que euh, Wilson il a commencé à euh, contrecarrer la, volonté italienne de s'emparer de la Dalmatie parce que la Dalmatie n'était pas italienne de langue et de culture. Hein. Et puis, en cette année-là, se forme la Yougoslavie. La Yougoslavie se forme, donc on n'a plus cette espèce de euh, mosaïque d'États, mais il y a une unique nation qui s'est formée en rassemblant les, populations slaves. Donc l'Italie, <laughs> elle doit faire face aussi à, à, ces problèmes, parce que la Yougoslavie ne veut pas céder la, Dalmatie ou la ville de Fiume, qui est devenue un peu un mythe pour l'Italie en ce moment. Hein. Et donc, euh, si vous regardez par exemple le point 9, il dit rectification des frontières italiennes selon les limites des nationalités. Alors, il y avait des principes différents à Versailles, non auxquels s'appelaient les Italiens. Alors, d'un côté, ils s'appelaient euh, au point de Wilson hein, pour euh, euh, rattacher tous ceux qui étaient de nationalité italienne, mais il voulait aussi que les traités de Londres soient respectés. Et les traités de Londres impliquaient des, agrandissements territoriaux que, Wilson ne voulait pas octroyer. Donc, euh, qu'est-ce que ça, arrive en Italie Alors, l'Italie, euh, les, Premier ministre, ministres, les ministres des Affaires étrangères, qui sont Vittorio Emanuele Orlando et Salandra, ils vont à, à Versailles. Vous savez qu'à Versailles, il n'y avait pas les Allemands. Hein. Les Allemands n'ont pas été invités, ni les Allemands, ni les Autrichiens. C'était seulement les, puissances qui avaient gagné la guerre, hein, qui, sont, si, qui, sont, qui, interviennent dans, les négociations. Alors, euh, qu'est-ce qu'il arrive Qu'à un certain moment, l'Italie euh, les, deux représentants, il abandonne les négociations, ils reviennent en Italie parce qu'ils pensent que euh, leur euh, volonté n'est pas reconnue et donc que cette victoire a été une victoire mutilée. Hein. Là, c'est la phrase qui a été aussi frappée, inventée par D'Annunzio, hein, parce qu'on on ne voulait pas nous octroyer eh, ni Fiume et eh, e ni la Dalmatia. Eh. Alors, ils reviennent en Italie. Entre-temps, la, France et l'Angleterre se partagent toutes les colonies allemandes, et nous, on n'était pas là, donc on n'a rien eu. Et après 15 jours, ils doivent revenir, parce qu'on ne pouvait pas... on n'a rien obtenu comme ça. À la fin, je dis, l'Italie a eu il Trentino, Alto Adige. Le Trentino, il était des nationalité nationalités italiennes. Mais il a obtenu aussi l'Alto Adige, les Südtirol, qui n'est pas de nationalité italienne. En ce moment-là, ils parlaient tous allemand et maintenant, c'est les 66% qui, qui, qui, sont d'origine, disons, autrichienne, non, allemande, qui parlent germanophone. Euh, le 33%, c'est d'origine italienne, mais c'est parce que Mussolini l'a envoyé là, beaucoup d'Italiens, juste pour chercher à... Euh, euh, changer <laughs> la, la, démographie euh, de cette région. On a obtenu l'Istrie, mais pas Fiume, parce que Fiume devait devenir une ville libre. Et de la Dalmatie, vous voyez très peu, hein. juste l'île de Lucino et Zara, hein, mais pas d'autres choses. Et, mais on a obtenu les, les Les oui, c'est utile pour l'Italie parce que c'est vraiment une frontière naturelle. Hein. c'est celle que, euh, de ses côtés, parce que euh, la frontière passe à travers les Alpes. Donc, c'est pas comme en Lombardie que la, Suisse, <laughs> elle a, occupé une partie euh, qui est de la plaine, de la plaine du Pau, non Mais là, c'est à partir du XVIe siècle, donc ça va très bien que c'est comme ça. Hein. Alors, l'Italie après la guerre. Alors, l'Italie a perdu 650 000 euh, hommes à euh, soldats. Rien par comparaison à la France qui a perdu 1 400 000. Mais pour l'Italie, euh, ça a été beaucoup, bien plus que la Deuxième Guerre mondiale. Hein. Dans la Deuxième Guerre mondiale, on a perdu 450 000. Hein. La, la, plus sanglante a été la première. Hein. Et puis les civils, eh, les mutilés, on ne le compte pas. Donc ça a été vraiment le carnage, eh, comme je dis ici. Mais eh, pendant quatre ans, il y a eu 5 millions d'Italiens qui, ont, qui sont passés par l'armée. En Italie, les historiens ils disent que le premier, disons, noyau de l'identité nationale s'est formé en ce moment, parce qu'il y avait des gens qui provenaient de toutes les régions italiennes et qui ont combattu à côté l'un de l'autre et qui se sont connus. Hein. Donc euh, c'est un peu à partir de là qu'il y a un certain sens de l'unité italienne, parce qu'auparavant c'était, même si, on était un État hein, italien, mais, mais, chacun parlait son dialecte, euh, chacun restait dans son petit village, et il n'y avait pas vraiment une communication étroite. Alors les soldats, quand ils reviennent, ils s'attendent de recevoir des, bénéfices, non, des avantages, du fait qu'ils avaient participé à cette guerre, euh, non, ils ont perdu non, la vie, des, les, jambes des, parties de leur corps, donc ils s'attendent des bénéfices, hein. ils s'attendent donc d'être euh, d'améliorer leurs conditions sociales, de trouver un travail, mais en réalité, l'Italie, euh, après la guerre, euh, elle plonge dans euh, une crise très, très grave, non parce qu'il faut reconvertir les industries, les places, les postes de travail ont diminué. Il y a les femmes qui sont là à travailler dans les usines, donc il faut les chasser pour, pour embaucher les hommes. Non et donc, et la, la, la, la réaction des gens, des soldats qui reviennent de euh, du front hein, et qui n'ont rien, qui, restent vraiment euh, sans travail. Alors, euh, c'est vraiment, se répand en Italie une frustration très forte parmi les combattants. Il y a beaucoup d'associations, de partis, dans les années 19 qui ont le nom des faisceaux. Hein. Ce n'est pas simplement le fascisme. Hein, qui a... Il y a beaucoup d'associations qui, qui rassemblent surtout les combattants, les anciens combattants. Hein. C'est lui, ceux qui sont retournés de, la, de, la, de la, guerre. Et, et aussi une certaine bellicosité parce qu'ils se sont habitués à exercer la violence, à pratiquer la violence tous les jours, à ne pas penser à la mort. Hein. Et donc, c'est répand vraiment à l'intérieur de la société italienne une attitude à la violence qu'on ne peut pas réprimer, qu'on n'a pas pu réprimer. Et puis les combattants, hein, il y a aussi une autre réaction, parce que les neutralistes, parfois, ils méprisent ouvertement, hein, ouvertement les soldats qui reviennent euh, de la guerre. Par exemple, on, leur conseille de ne pas euh, revêtir euh, la, la, devise de l'armée parce que ça pouvait attirer euh, bon, des réactions agressives de la part de la population neutraliste. Donc, et, ça, c'est cette sorte de mépris, par exemple, qui venait de, surtout du Parti socialiste, non ne faisait que euh, offenser la, petite et la moyenne bourgeoisie qui avait pour, participé à la guerre et, qui, la plupart étaient partis comme, euh, en, tant que volontaires. Hein. Il y a eu un grand euh, nombre de volontaires qui sont partis pour la guerre, même, en Europe, hein. mais en Italie, tous les intellectuels sont partis hein, pour la guerre, ceux qui, qui étaient interventionnistes. Alors, les, paysans, l'Italie était encore pour la plupart une partie paysans, donc ils euh, il s'attend une distribution des terres, que, les terres soient partagées parmi ceux qui, travaillaient cette euh, terre. Mais rien n'est arrivé, c'est-à-dire qu'à la <laughs> fin de la guerre, les, propriétaires des terres, euh, les propriétaires fonciers, ils gardent, ils gardent leurs terres, ils ont peur que les socialistes leur, arrachent hein, leurs terres. Donc, euh, euh, c'est un système politique qui est déjà non, un système social, politique, qui, est, entre en crise parce qu'il y a l'émission des partis de masse. Après la, fin de la guerre, euh, il y a les partis de masse qui participent activement et qui, sont fondés en ce moment-là comme les partis populaires, populaire non, des catholiques et aussi les partis fascistes. Alors je continue, hein. là euh, je vous ai montré juste une photo d'une petite démonstration, <laughs> hein, d'une manifestation des mutilés, hein. les mutilés de guerre. Il y écrit en bas, les mutilés demandent du pain au gouvernement. Donc euh, si les prix des denrées alimentaires ne font qu'augmenter, le chômage augmente, euh, donc il y a beaucoup de gens qui sont au chômage, et puis, il y a ce modèle révolutionnaire de la Russie hein, qui commence vraiment à, se répandre parmi les socialistes. Hein. Les socialistes, en ce moment-là, déjà à partir de 1912, euh, la direction est dans le main des maximalistes, donc déjà des, disons, des plus révolutionnaires. ne sont pas capables de faire la révolution, ils n'ont jamais euh, entamé à préparer, par exemple, des des instruments pour faire vraiment la révolution. Mais à parole, euh, je dis dans le discours, ils étaient tous des révolutionnaires. Et ces, ces modèles bolcheviques fait qu'en Italie, cet espoir non, de changer complètement les, euh, les schémas politiques, et euh, les systèmes politiques, se répand un peu partout. Hein. Et donc, dans les deux années qui suivent la la fin de la guerre, donc 19 euh, et 20, c'est ce qu'on appelle le biennio rosso, les biennio, les deux ans rouges, parce que ce sont surtout hein, les manifestations, les grèves hein, qui, ont été proclamées par les socialistes hein, qui sont, qui sont continues tous les jours, tous les jours, il y a des grèves. Non L'État n'intervient pas, selon la politique de Giolitti, qui reviendra aussi au gouvernement à un certain moment, mais euh, donc euh, ne les réprime pas. Et ce qui se euh, répand parmi les industriels ou les, les, les grands capitalistes, c'est la peur du bolchevisme, la peur du bolchevisme. Parce qu'en Italie, euh, on dit on fera comme la Russie. Hein. Il y a des chansons, nous ferons comme la Russie. Hein. Et donc, euh, ces grèves euh, sont mm, si, très, très. obtiennent des résultats, hein. mais ce sont des grèves dans lesquelles aussi les socialistes font recours à un peu de violence. Par exemple, ils font du chantage par rapport aux euh, propriétaires de terres. Non ils se mis, par exemple, ils se, mettent en, grève juste au moment de la ou, quand on doit faire des plantations, des choses comme ça. Donc euh, les, euh, les, latifundistes se sentent un peu dans un état de, pression, de chantage hein, de la part des, des, ligues rouges, que ce sont les associations des paysans euh, de, la, de, la, plaine du Pau. Hein. C'est toujours surtout un mouvement qui, qui, regarde la plaine du Pau hein, du Nord. Et, hum, donc là, je vous montre. Là, ça fait un peu rire, hein, cette image, mais, mais euh, euh, <laughs> il un peu au sérieux. Alors, en septembre de 1920, il y a un phénomène qui a, qui a <laughs> Euh, conduit à des réactions violentes, qui a été l'occupation des usines. Hein. Dans le nord, dans le triangle industriel de l'Italie, les ouvriers occupent les usines. Pendant un mois, ils sont les <laughs> patrons, les propriétaires des usines, et ils organisent des soviets, comme, comme euh, en Russie. Non et ici, par exemple, des gardes rouges qui sont ben, euh, armés d'une manière euh, approximée, disons, hein. mais euh, s'organisent comme ça. Les gouvernements n'interviennent pas, ils laissent que, que ce, mouvement expire par, lui-même, c'est-à-dire parce qu'ils ne savaient pas quoi faire hein. après l'occupation. Il n'y avait pas vraiment un, mouvement, un mouvement révolutionnaire guidé par quelqu'un. Donc, euh, donc ça ne sert à, rien, et, mais ça sert à rendre surtout les propriétaires de terres et les industriels euh, euh, très, très, très, euh, désormais très contraires aux manifestations et aux grèves et commence à organiser la réaction, c'est-à-dire commence à organiser des bandes qui, seront les bandes fascistes pour euh, agresser les, socialistes qui sont en grève, pour euh, brûler les, les, cases del popolo, les maisons du peuple, pour euh, attaquer les sièges des journaux hein, et enfin aussi pour détruire les administrations publiques qui sont dans les mains des socialistes. Alors, je vous montre ici euh, quel est le résultat des élections de 1919. Euh, hein. Alors, ce sont les premières élections qu'on fait avec la loi proportionnelle. Hein. Donc, la loi proportionnelle, elle est favorable aux partis de masse. Hein. Les libéraux, qui sont une élite, mais très restreinte, euh, je dis les, les libéraux, n'ont pas la possibilité vraiment euh, de, s'affermir du point de vue politique. Hein. Et, ce sont surtout les nouveaux euh, partis et les, socialistes qui remontent déjà à la fin du 19e siècle. Hein. Alors là, vous voyez par exemple le rouge, c'est la <laughs> couleur des, socialistes. Les socialistes obtiennent en ces élections-là 156 députés. Hein. Et les, les populaires 100, et les libéraux seulement 96. Hein. Ils arrivent quand même hein, à organiser une coalition avec quelques catholiques euh, qu'ils rassemblent un peu d'un côté et de l'autre, mais euh, la situation, c'est dans le Parlement qu'il y a une majorité, une majorité de socialistes et de populaires. Si? Ah, les Verts, ce sont des petits partis démocratiques, euh, il y a des partis ou, le ou des partis nationalistes, par exemple, non, qui soutiennent la monarchie. Les nationalistes sont ceux qui soutiennent la monarchie. Dans le sud de l'Italie, ont été toujours très répandus. Hein. Alors là, je vous montre euh, une photo. Hein, parce qu'en 1919, à Milan, hein, euh, Mussolini, il fonde son parti, c'est le, parti des faisceaux des combattants, des anciens combattants. Donc les, premiers affiliés, ce sont des anciens combattants, euh, hein, et surtout, et, donc, euh, et sinon des syndicalistes révolutionnaires, ceux qui, qui étaient pro-guerre. Hein. Et je vous le montre un peu ici, non et, et, les programmes étaient encore un peu mélange, parce que lui, il venait mm, du Parti socialiste, donc encore il, avait gardé certains principes, par exemple de réduire l'horaire de la journée de travail, il, prenait aussi la participation des ouvriers à la, à conduction des, usines, par exemple. mais le principe fondamental, c'était qu'on devait valoriser la guerre. parce que c'était un parti mm, formé par des combattants, hein, surtout, Là, oh, en 19, <laughs> en 1920, la situation change parce qu'il y aura un gros euh, apport de la part de la classe moyenne et de la petite bourgeoisie. Alors, même les principes changent. Mais à, l'origine, c'était une des différents, disons, partis qui revendiquait un peu de, euh, des, idées des principes euh, presque socialistes. Hein. Mais il y a une, euh, déclaration intéressante au début de ces manifestes, de cette affiche, qu'ils ne sont ni dogmatiques, ni démagogiques, et, n'ont aucun préjugé. Ça veut dire qu'ils n'ont pas de principe, non C'est-à-dire qu'ils peuvent vraiment changer selon les conditions, selon les cadres, non, des forces euh, qui sont sur les camps, hein, s'ils se rangeaient d'un côté de l'autre. Hein. Donc jusqu'à 1920, plus ou moins, non, ils sont encore euh, mm, liés à certaines idées socialistes, mais à partir de 1920, euh, à la fin de 1920, ils changeront tout, de, tout de suite. Mais il y a déjà, en 1919, la première action squadrista, c'est-à-dire de ces bandes armées, c'est euh, donc la dévastation, l'attaque au siège de l'Avanti, qui était le journal socialiste, non, l'Avanti. Donc, euh, il a été complètement détruit, complètement euh, ravagé par euh, cette bande. Euh, il a subi, je crois, la vente, je ne sais pas combien d'attaques hein, durant la, période jusqu'à l'affirmation pleine du fascisme. La, vente, il était toujours euh, un des objectifs, des, cibles du, fascisme. Alors, en 1900, à la fin de 1919, il y a un autre événement qui est important pour comprendre un peu le climat de l'Italie, parce que D'Annunzio, hein, qui est toujours habitué hein, à ces coups de main, hein, à ces gestes héroïques, il part avec une partie de l'armée italienne, mais cette, partie de, l'armée italienne n'avait pas la permission de la part du gouvernement. Hein. C'était donc un mouvement spontané d'adhésion à cette idée d'annuncio de, qu'on devait occuper Fiume. Fiume, c'est Rieka, parce que je ne sais pas si... Maintenant, c'est Rieka... que ah, en croate, ça voulait dire fiume, hein, parce qu'il y a un fleuve là qui passe. Et, donc, ils partent pour occuper cette ville, parce qu'à Versailles, ils ont refusé de nous, la donner. Et, ils occupent Fiume et restent là pendant un an. Hein. C'est-à-dire que Danone devient le président de cette espèce d'état-ville qui est Fiume. Hein. Ils font une, constitution, ils proclament... Bon, par exemple, à Fiume, il y a euh, des, dans cette constitution, par exemple, il y a le droit au divorce, qu'en Italie, c'était quelque chose d'ennui et pas permis. Hein. en 1919, Toscanini, par exemple, il est allé juste là pour euh, euh, divorcer. Hein. Ça, c'était... Et, il paraît que la cocaïne s'est courait à fleuve, hein, à, à fleuve, à fiume. <laughs> Et donc, le gouvernement, il est si faible qu'il n'arrive pas vraiment à réprimer cette occupation des fiumes, qui est, contre, qui est, indiquée par tous les, traités internationaux. À un certain moment, l'Italie signe un traité avec la Yougoslavie et Giolitti, qui est un peu plus, euh, disons, euh, autoritaire que lui qui l'avait précédé, il envoie une expédition de l'armée italienne pour déloger D'Annunzio et ses légionnaires, parce qu'il s'appelait comme ça, des fiumes. C'est important aussi, alors c'est important parce que alors c'est la première fois que l'armée ne répond pas euh, aux, ordres du gouvernement, hein, parce que c'est une partie de l'armée qui part juste comme une bande privée, comme euh, si c'était des mercenaires qui vont juste euh, suivre D'Annunzio. Et c'est aussi important parce que pendant l'occupation de Fiume, il, euh, on parle très souvent de faire une marche sur Rome. Donc l'idée de la marche sur Rome, ce n'est pas de Mussolini, hein. c'est de D'Annunzio. C'est D'Annunzio qui avait pensé il faut partir et aller à, Rome. Non Donc c'est... Là, vous le voyez euh, habillé comme euh, le commandant hein, à Fiume, donc avec ses légionnaires là derrière. Et alors là, je dis simplement, pendant cette occupation de Fiume, Mussolini d'abord, il est favorable, non euh, il, écrit beaucoup d'articles sur son journal, euh, Le Popolo d'Italie, euh, pour soutenir. Il ramasse aussi de l'argent, hein. puis il y a eu un peu de différends parce qu'il n'a pas envoyé tout l'argent qu'il avait ramassé à Fiume, il en a, gardé une partie, il y a eu toute une histoire, là, une sorte de procès. Bah. Eh, mais devant la réaction de Giolitti à un certain moment, qui, a été ferme et, sérieuse, lui, euh, Mussolini, il prend un peu les distances, il attend un peu les événements, hein, euh, Mussolini. Et, eh, je vous dis, euh, il a été le référent surtout des nationalistes. Et chaque fois qu'en Italie, par exemple, les gouvernements pensaient en quelque manière d'endiguer eh, les initiatives des fascistes, les gouvernements pensaient bah, peut-être que on peut s'adresser à D'Annunzio, non parce que peut-être que D'Annunzio peut juste arrêter les fascistes, parce qu'il avait une réputation euh, extraordinaire, hein, D'Annunzio, il était l'évate, le poète euh, par excellence, il était celui qui enflammait les masses euh, par des discours. Si vous lisez un peu des romans de D'Annunzio, il y a toujours ce type qui est l'orateur, hein qui enflamme les foules, euh, euh, qui l'écoutent parler de poésie ou de guerre, ça fait rien, hein, c'est la même chose. D'Annunzio est un homme qui est capable de grands gestes, mais qui n'est pas capable, n'a pas une mentalité politique. C'est-à-dire qu'il n'est pas capable d'envisager, de, comprendre les conséquences de ses actes. Il, est, fait des actes, euh, oui, grandiloquents, hein, mais après, ne sait pas prendre des décisions ou, étudier bien la situation politique. Donc, euh, après euh, donc, euh, cette prise de la part du gouvernement de Fiume, d'Annunzio, peu à peu, il se retire, non il va vivre sur le lac de Garda, à Gardone, non et, il vit dans l'oisivité. Hein? comblé dommage de la part des fascistes, de Mussolini, euh, de toutes les honneurs, mais pourvu qu'il reste là. Hein. donc là, c'est une photo avec les deux, hein, Mussolini. Et là, je viens à vous parler de Mussolini, parce que je vous ai déjà parlé du fascisme, mais sans parler de Mussolini. C'est une biographie intéressante, celle de Mussolini, <laughs> je trouve. Alors, il est né en 1883 d'un père qui était vraiment un fanatique socialiste, hein, fanatique, fanatique son père, il était un forgeron, mais qui participait aussi, par exemple, à la, à la gestion de la commune, hein, de, de Forlì, de Predappio, là où il habitait, mm, et, et, qui avait donné son nom, euh, ce nom à son fils, un souvenir de Benito Juárez, qui avait été le héros non, du, du, Mexique. Benito, ça vient de là, c'est pas un nom italien, Benito. Hein. Et donc sa mère était institutrice, donc euh, elle avait fait des études. Et Benito a suivi un peu ses traces, hein. mais il a eu une carrière, euh, <laughs> carrière scolaire un peu, disons, bouleversée. Parce que d'abord, déjà, euh, quand il, était à l'école primaire, il a blessé un de, ses copains de l'école par un couteau, parce qu'il portait son couteau à, l'école. Donc il a été expulsé de là, mais il a été expulsé aussi d'autres instituts, parce que, oui, parce qu'il était très agressif hein, de nature. Hein. Alors, je dois dire euh, aussi que les socialistes de la Romagne ne sont pas les socialistes de Milan. Hein. <laughs> C'est-à-dire qu'à Milan, il y a euh, les noyaux réformistes, ce sont donc disponibles à collaborer au gouvernement, tandis que, puisqu'en Romagne, il y a eu, vécu pendant des années, des années Bakounine, vous savez, les, héros de l'anarchie hein, russe. Il a vécu, il est resté en Romagne des années, des années. Alors, le socialisme de la Romagne, c'est un socialisme très agressif, très anarchoïde, très... Euh, bon, qui, qui, anticlérical, anti-État, anti-tout. Hein. et, donc Mussolini, ça fait un peu partie, euh, <laughs> ben, il, a, un peu hérité ce caractère aussi des, socialistes de Romagne, hein, qui, étaient un peu différents des autres socialistes. Alors, après son diplôme, il cherche un peu à trouver un travail en tant qu'instituteur, mais Hmm, il n'est pas satisfait, bon, il va à Gênes, et puis euh, il fait un peu de, de, hmm, tours en Italie, mais il veut, il veut euh, <laughs> éviter euh, d'être de partir pour l'armée. Hein. À, 19 ans, en Italie, on partait pour, pour, faire son service militaire. Donc lui, il s'enfuit et il va en, en Suisse. Il reste en Autriche pendant deux ans, qui sont de, 1902 à 1904. Il, a traversé presque toute euh, la Suisse, mais il est resté longtemps à Gênes. Et là, par exemple, il a commencé à écrire des articles dans les journaux de la presse italienne, parce qu'il y avait plein hein, d'émigrés italiens, même alors, d'émigrés politiques ou d'émigrés économiques, disons. Hein. Et, donc, euh, lui... Euh, eh, déjà, il s'était mis en, lumière hein, euh, grâce à son éloquence, à sa euh, capacité vraiment de euh, enflammer hein, le, à travers ses articles. Non Mais il fait aussi, par exemple, il exerce toutes les professions. En général, euh, bon, il se licenciait après un mois maximum. Hein. Il changeait toujours de profession, mais il a suivi par, exemple, par exemple aussi des, cours universitaires à Gênes. Par exemple, il a suivi les cours de Pareto, qui était en Suisse, non et il a appris le français et l'allemand. Alors, il a toujours soutenu qu'il connaissait l'allemand par cœur. Hein. Et, et, donc, quand il euh, s'est retrouvé avec euh, Hitler euh, <laughs> pendant la dictature, lui, il ne voulait pas d'interprète, hein, parce qu'il disait qu'il comprenait tout. Et donc, quand il revenait, on ne savait pas bien, parce que Hitler aussi, il parlait très vite. Hein. et donc, peut-être qu'il n'avait pas compris tout, que, tout, ce que Hitler avait dit. Hein. Euh, mais lui, il a toujours euh, pensé qu'il était germanophone. Et donc, et là, je vous montre une photo de lui <laughs> qui a été arrêté en Suisse parce qu'il avait falsifié son passeport. Hein, parce qu'il <laughs> avait échoué son passeport, il avait changé oh, pardon, la date. Et donc, euh, on s'en a <laughs> aperçu tout de suite. Et donc, euh, comme ça, il a passé quelques jours hein, en prison, pas beaucoup. Hein. mais hum, la police suisse ne l'a pas pardonné. Hein. Alors, à 17 ans, je vous disais, euh, Mussolini était déjà euh, un activiste socialiste, mais le socialisme dont je vous ai parlé, décisément révolutionnaire, anarchoïde, anticlérical, agressif, euh, lui, il ne s'est pas marié avec sa femme. Hein. Il, était, il avait été, <laughs> ah, ben, je pourrais vous raconter beaucoup d'histoires sur Mussolini, parce que c'est un personnage aussi intéressant. Hein. Quand eh, il a rencontré Raquel, qui était une fille qui vivait dans son village, hein. alors il est allé chez son père pour demander la main d'elle avec un pistolet. Il a dit, si, vous n'acceptez pas ma, <laughs> ma proposition, je tue vous et votre fille. <laughs> Donc c'était, je crois qu'il avait le pistolet à la main tout le temps. Hein. Et donc, il était un, activiste socialiste et quand il revient en Italie, donc en 1904, euh, il, commence à euh, participer euh, aux, à toutes les manifestations socialistes. Il a été emprisonné parce qu'il a manifesté contre la guerre de Libye. Et c'est là qu'il a connu, par exemple, Pietro Nenni, qui deviendra les chefs du parti socialiste en Italie d'après la Deuxième Guerre mondiale. Hein. ils étaient dans la même euh, cellule, là, en prison, <laughs> dans la même cage. Et donc lui, euh, on doit lui reconnaître, hein, il, il, a une capacité d'éloquence qui est extraordinaire. Je ne sais pas si, tout le monde comprenait ce qu'il disait, mais, mais, la façon de le dire, les, mots qu'il utilisait, non et mm, il savait vraiment utiliser des discours incendiaires pour, euh, euh, mm, parce que ce qui, lui intéressait, c'était surtout d'arriver euh, arriver à la subversion de, du système politique. Non et alors, euh, il écrivait sur les journaux, d'abord sur des petits journaux hein, de la Romagne, mais après sur des journaux aussi, euh, disons, nationaux. Et en 1912, euh, il devient le secrétaire de la Fédération socialiste de Forlì. Hein. Il participe donc au congrès national du Parti socialiste. Et là, vraiment, c'est la première fois que tout le monde va le connaître, juste parce qu'il est très décidé, très rigoureux, très, très rigide. Il veut expulser tous les réformistes du Parti socialiste. Hein. et il arrive à faire expulser les plus modérés, hein, ceux qui étaient, selon lui, des contre-révolutionnaires. Hein. Et donc, en cette occasion-là, donc en 1912, c'est là qu'on lui confie la direction euh, de, l'Avanti, d'abord, non le journal qu'il l'attaquera en 1914. 15, pardon. Alors là, c'est par exemple un des titres de l'Avanti à direction euh, de Mussolini, lavoratori d'Italia scioperati, no? c'est-à-dire entrer en grève, eh, faites euh, la grève et, on dit qu'il y a eu une journée de sang à, à Ancona. Hein. Il y avait eu effectivement des manifestations. Alors, je vous ai déjà dit, je vous ai déjà parlé de désarme du socialisme, donc euh, je passe à autre chose. La position politique de Mussolini avant la guerre, c'était, donc, il était socialiste, donc il était neutraliste, hein. mais c'est vraiment à partir de vers le mois de novembre de 1914 qu'il commence à euh, s'arranger de l'autre côté. Peut-être que c'est à cause de certains financements qu'il a reçus de la part de, des industriels français, et juste parce qu'il commence donc à prôner la guerre. Et prôner la guerre, ça fait, c'est un avantage hein, pour les puissances de l'entente. Hein. Parce que d'abord, pour lui, quand, euh, en 1912, pour lui, la guerre était simplement une affaire de la bourgeoisie. C'était la bourgeoisie qui tirait parti, qui tirait des avantages de la guerre. Non Donc, euh, il, avait manifesté contre la guerre de Libye, il avait été en prison pour, euh, à cause de, ses comportements. Non et, mais en 1914, donc, il change d'avis, il dit que la défense de la nation, c'est avant tout, il n'y a plus de différence entre, entre les, prolétariats et les capitalistes. Il parle euh, de euh, fondé, mais il le fera après la guerre, d'un parti de producteurs. Donc dans les producteurs, on avait soit les, soit les, ouvriers, soit les capitalistes. C'était tous, euh, tous des, producteurs. Hein. Je commence à vous parler du bien noir, parce que les années 21 et 22, ce sont les deux années de la réaction des agraires, c'est-à-dire des latifondistes italiens contre les ligues rouges, contre les ligues des socialistes, hein, qui leur imposaient des conditions qu'ils ne voulaient pas accepter parce que c'était plus favorable aux, journaliers aux, ouvriers des campagnes. Et, euh, donc, ce sont euh, des bandes hein, qui se forment dans les différentes villes italiennes, surtout d'abord dans les campagnes, parce que les mouvements contre les ligues rouges nées dans les campagnes de lemilia eh, romagne surtout dans la zone de Ferrare, de Bologne, eh, eh, et surtout, aussi Cremona, etc. Et qu'est-ce qu'ils font, ces, bandes non Ils attaquent toutes les associations qui font, euh, oui, qui, qui, se réfèrent au Parti Socialiste. Donc, les ligues euh, paysannes, surtout, c'est-à-dire qu'ils attaquaient euh, les gens, ils allaient euh, chez, chez, <laughs> les, socialistes. Non ils, mettaient le feu dans leur maison, ils les battaient quand ils les rencontraient dans la rue. Je vous montrerai maintenant une sorte de vignette qui représente ça. Non ils blessaient les gens. C'était donc des attaques violentes, agressives, hein, contre des associations qui étaient des associations légales, hein, n'étaient pas des associations euh, <laughs> privées, hein, c'était reconnu par l'État. Et donc les chambres du travail, les, journaux euh, socialistes, euh, les administrations publiques, vous savez, ils entraient par la violence, hein, avec des milliers de personnes, ils entraient dans, dans les mairies hein, et ils euh, attaquaient, ils, soit ils, suivaient <laughs> des, parcours différents, ou ils menaçaient le maire, hein, euh, afin qu'il donnait ses, euh, démissions, ou sinon il l'attaquait directement hein, par la violence et il tuait les, maires, les conseillers communaux, euh, les, <laughs> tout ça. Hein. Et, mais l'opinion publique, par exemple, et les organismes de l'État, la police, par exemple, ne, ne voient pas de mauvais oeil ces violences, parce qu'ils pensent que c'est la manière juste de baisser hein, les revendications des socialistes et de reporter un certain ordre public. Hein. On dit, bon, ces violences sont nécessaires parce que les socialistes euh, sont dangereux, ils pensent de renverser cet État, euh, de subvertir l'ordre constitutionnel pour euh, faire la, révolution russe. Et donc, l'opinion publique n'est pas défavorable à ces violences. Hein. Et aussi, la police n'intervient jamais, jamais. Elle intervient après coup, quand les violences se sont déjà euh, réalisées. Et, il y a beaucoup de, euh, moments où la police fait cause commune avec les fascistes. Par exemple, ils ouvrent les casernes, ils donnent les armes aux fascistes. Euh, il y a beaucoup de, documents sur ça. Par exemple, l'État écrivait des télégrammes au préfet hein, afin qu'il il réprimait ces, ces, ces, ces violences hein, de la part des fascistes, ces bandes armées, mais le euh, les préfets n'obéissaient pas, c'est-à-dire qu'ils n'écoutaient pas les, ordres qui venaient d'en haut. Hein. Et, donc, ils il partaient, euh, ces bandes, euh, en camion, en voiture, mais c'était des centaines et des centaines. Et je vous montre donc Là, c'est la dévastation de l'avant et le 15 avril 1919, est hein, la première action fasciste après la fondation du parti. Là, c'est le massacre du palais course. Là, c'est l'administration la, publique de Bologna qui avait été élu selon <laughs> la, forme démocratique et le jour même où elle allait s'installer, les fascistes ont attaqué la mairie, la mairie de Bologne, celle que tout le monde peut voir, et donc ils ont tué 10 socialistes. Hein, et ils ont donc obligé la, la l'administration à donner les démissions et alors c'était euh, à leur place que le gouvernement envoyait un préfet, mais le préfet n'avait pas vraiment, disons, le prestige d'une administration élue par, par, la population même. Et là, je vous montre, parce que c'est très, très, très sympa, je trouve, mais c'est horrible. Ça, ce sont des choses qu'on publiait tranquillement sur les journaux. C'est la cure pour convertir les socialistes, Gourdin et Wilderessin. Hein. C'était les deux formes par lesquelles les, euh, les fascistes hein, euh, accomplissaient les, les, actions de violence. Alors d'abord, vous voyez qu'il y a un socialiste là, un ouvrier, hein, avant la cure, hein, avant la cure, qui, a dans son bras le drapeau de la révolution russe, hein, le drapeau rouge. Mais il est en train d'arriver là, un fasciste, avec son bâton, son gourdin. Il arrive, il donne l'huile de raisin hein, et le bat par son gourdin. Et après ça, qu'est-ce qu'il arrive que, <laughs> Après la cure, même les socialistes, il est devenu il soutient le, drapeau italien hein, et il n'est plus socialiste. Hein. Ben, à force de violence, les, fascistes ont, obtenu ça. À un certain moment, ils ont fondé des syndicats socialistes dans les campagnes et les gens, peu à peu, se sont rangés de, la part de ces euh, syndicats socialistes parce que ils devaient vivre, ils devaient travailler, et donc c'était seulement les fascistes qui, pouvaient juste leur assurer un travail. J'ai mis ici la photo du premier député qui était tué par les fascistes. Hein. On est le 26 septembre 1921 et c'est un euh, euh, député méridional, socialiste, qui avait été déjà agressé auparavant et qui, au mois de septembre, pendant un discours public, hein. c'est-à-dire que devant la foule, hein, il est tué par des fascistes. Les fascistes ont été découverts tout de suite, mais ils n'ont pas été poursuivis. Hein. Ça, été toujours la, solution parce qu'il y avait des complicités de la police, mais aussi de l'autorité judiciaire. Les autorités judiciaires, même s'il y avait un procès, non, euh, ils ne condamnaient pas les fascistes. Dans les, durant la campagne électorale de 1921, 114 personnes de socialistes ont été tuées. 114. Durant la campagne électorale qui durait très peu. Hein. Alors, qu'est-ce que fait le gouvernement italien Alors, le gouvernement italien, vous avez déjà vu hein, qu'il y a eu euh, des, exemples hein, de, disons, des subversions de l'État, hein, parce que euh, une partie de l'armée qui part avec D'Annunzio, qui va juste à, occuper Fiume, euh, c'est-à-dire c'est déjà une subordination très grave. Alors, en 1921, Mussolini décide de transformer son mouvement, parce qu'il était encore un mouvement, en parti, parce qu'il pensait comme ça de pouvoir le contrôler un peu mieux. Hein, parce que euh, en Italie, en ce moment, il y a plus ou moins deux types de fascisme. Il y a le fascisme des, escadrons fascistes, hein, euh, c'est-à-dire qui, qui font les actions violentes dans l'illégalité ouverte. Et eh? e il y a de l'autre côté Mussolini, disons, et les chefs eh, du parti qui, qui, qui l'entourent, qui veulent arriver au pouvoir, mais par voie légale. Et eh? e donc, il faut, pour Mussolini, ehm, c'est important de pouvoir contrôler ces pouvoirs des races. Les races, ce sont les, les chefs de chaque, chaque ville italienne et qui commandaient les bandes armées. Hein. Alors, il, décide de transformer le mouvement en parti, parce que le parti, il a quand même des institutions par lesquelles il pense de pouvoir euh, transformer donc, ces bandes armées en quelque chose de plus constitutionnel, disons. Mais il n'obtiendra pas son but, hein. c'est-à-dire que les, actions violentes des, des euh, squadres fascistes non, et continueront même après la, marche sur Rome, hein, pour des années, des années encore. Et, e quelle est la, réaction de la classe dirigeante Alors, la classe dirigeante, elle pense. Alors, d'abord que, bon, les fascistes, le, fascisme, c'est un mouvement qui peut être utile au gouvernement parce que il, il, obtient que les socialistes euh, soient moins puissant, hein, parce que bah, les associations euh, socialistes sont peu à peu tous euh, détruites, toutes détruites. Donc, euh, à un certain moment, c'est vrai que le Parti socialiste est, il est devenu très faible. De plus, en 1921, il y a une scission à l'intérieur du Parti socialiste parce que le Parti communiste est fondé au mois de janvier. Ce qui a été une des plus graves erreurs, non, on pense, de la partie <laughs> Euh, communiste, parce que ça voulait dire vraiment affaiblir encore plus le Parti socialiste. Et, donc, euh, euh, et d'autre part, les gouvernements, mais aussi l'opinion publique, les classes dirigeantes, pensaient que le fascisme était un peu une sorte de maladie maladie qui avait, qui, s'était <laughs> qui avait attrapé les corps sains de l'Italie et que donc ça allait passer. C'était juste un moment comme ça non, des violences déterminées aussi par euh, la guerre, euh, non, par le conflit, le différent qu'il y avait entre la population, mais que, et qu'il fallait constitutionnaliser le fascisme, c'est-à-dire ouvrir les portes du Parlement euh, aux partis fascistes, hein, parce que le parti fasciste, en 1919, il s'était présenté aux élections, mais il n'avait rien obtenu. Et il venait d'être fondé et il a obtenu 4000 voix en toute l'Italie, donc c'est rien. En 1921, les libéraux, hein, ils euh, forment des listes électorales qui s'appellent blocs nationaux et ils font entrer les fascistes dans ces blocs nationaux. Et alors, après ces élections de 1921, il y a, bon, un groupe, n'est pas très nombreux, hein, de 35 fasciste qui entre dans le Parlement. 35 hein. plus 10 nationalistes, ça fait 45. Le, Parlement italien était de 600 plus ou moins, non, euh, non 500 euh, députés. Le Sénat, il existe, mais le Sénat, euh, c'est pas très important en Italie, hein, comme en France, je crois. Hein. Donc, les élections donnent ces résultats. C'est-à-dire que, bon, les socialistes diminuent un, tout petit peu, pas beaucoup encore il y a une forte affirmation du Parti populaire de Don Sturzo, et puis il y a donc euh, les, différents partis qui, qui, entrent dans le bloc national et qui peuvent donc euh, encore régir l'État. Hein. Il y a beaucoup de partis hein, là. Donc les partis fascistes sont, là on dit, euh, Mais c'est dit notre parti fasciste, c'est pas lui. Là, euh, donc le gouvernement est complètement inepte, c'est-à-dire qu'il est euh, incapable d'avoir une réaction devant ces, ces, violences fascistes. Vous pensez, à l'intérieur du Parlement, la majorité était formée par des socialistes, des populaires et des libéraux. Donc euh, on aurait pu endiguer ces mouvements fascistes, on aurait pu les jeter dehors, non mais on n'a pas voulu. Hein. Et même les socialistes, ils ont été vraiment... Ils continuaient à penser, oui, on fera la révolution, on fera la révolution, mais, mais en réalité, ils, n'avaient aucune intention vraiment d'entamer un mouvement révolutionnaire. Donc, euh, les chefs de l'État qui se succèdent en 1921 et 1922 sont très faibles. Après la, chute de Giolitti euh, au mois de mai de 1921, c'est d'abord euh, euh Facta hein, qui, qui prend la relève, mais c'est un joli tien, mais très faible et qui euh, n'est pas capable de prendre euh, vraiment des décisions contre les fascistes. Je vous ai déjà parlé de la scission du Parti socialiste et entre la fin de 1921 et 1922, toutes les administrations publiques de l'Italie ont été occupées par les fascistes. Alors là, la plus importante, c'est celle-là, tout le monde le connaît, ici il y a 2000 années, donc elles euh, le savent très bien. Là, c'est le bivouac organisé par les fascistes à Palazzo Marino, c'est-à-dire la mairie de Milan, hein, qui a été occupée le 3 août 1922. C'est le dernier événement avant la prise de Rome. Après ça, qu'est-ce qu'ils pouvaient faire Ils avaient occupé toutes les administrations locales, toutes les grandes villes étaient, avaient été fascistisées, disons, et donc euh, il ne restait que, Rome. Au congrès fasciste de Naples, euh, du mois d'octobre, on décide de la date. On avait déjà décidé, les, euh, Mussolini l'avait déjà décidé, donc de, disons, déclencher ces bandes eh, fasciste sur la ville de Rome. Hein. Il avait déjà décidé, mais il n'avait pas encore décidé la date. Donc, à moitié du mois d'octobre, de, à Naples, on décide qu'on on le fera tout de suite, ce sera le, 28 octobre. Alors il y a quatre euh, chefs, euh, disons, du mouvement fasciste qui doivent organiser cette, euh, cette, marche et ils sont plus ou moins 20 000, hein, ceux qui partent des différents endroits, Il, pour la plupart en train, il y a aussi quelqu'un qui part en voiture, mais les voitures n'étaient pas euh, si nombreuses. Ils partent en train, mais puisque euh, les préfets avaient eu l'ordre d'interrompre les liaisons euh, ferroviaires, alors ils s'arrêtent à 50 km de Rome, c'est-à-dire ils s'arrêtent à Santa Marinella, un peu juste dans les alentours de Rome. Hein, non et ils n'entrent pas à Rome, pas encore au moins, ils sont là. Et ils attendent <laughs> quelques minutes. Alors, euh, qu'est-ce qu'il arrive Il arrive que Facta, c'est-à-dire le, chef du gouvernement, euh, se rend à Palazzo Chigi, qui était alors le siège du, roi, hein, de la monarchie à Rome. C'est hein, cet là oui, parce que le gouvernement, il était au Viminal, où maintenant il y a le ministère de l'Intérieur. Et, donc, il présente à, au roi, euh, signé par lui, l'état de siège. Parce que si, si, le roi hein, signe, signe l'état de siège, ça voulait dire que l'armée qui est autour de Rome, qui sont 28, 000 hommes bien armés, bien organisés, hein, peuvent contrecarrer facilement cette marche de gens qui ne sont pas vraiment, <laughs> qui ne sont pas des soldats, non, qui n'ont pas l'habitude à faire la guerre. Et alors, d'abord, euh, le roi, il paraît, euh, si, paraît qu'il avait, avait, un penchant, qu'il était décidé à signer ses, sièges, ses sièges, de des sièges. Et alors, a déjà, non, il, il, fait publier les affiches euh, euh, dans la ville, Rome, sous l'état de siège, tout ça. Mais le matin, le roi se refuse de signer. Se refuse de signer, ça voulait dire euh, laisser entrer ces, bandes armées et donc euh, appeler Mussolini, qui est resté à Milan, qui n'a pas bougé de là hein, et qu'il s'attend d'être nommé président du Conseil hein, des ministres, donc chef de l'État, par le roi. Qu'est-ce qu'il est arrivé entre les deux faits Je dis parce que le soir, on est certain, plus ou moins, les historiens sont certains que le roi avait intention de firmer, de signer l'état de, de siège. Mais le matin, il n'est plus d'accord. Alors peut-être que durant la nuit, il a parlé euh, avec, euh, avec les hiérarchies militaires, hein, avec Diaz qui avait été les vainqueurs de Vittorio Veneto, par exemple. Et lui, il aurait dit que l'armée certainement resterait fidèle à, la monarchie, mais peut-être ne vaut pas la peine de, euh, de faire un essai, hein, parce que désormais, il y avait beaucoup de, militaires qui, qui s'étaient rangés du côté des fascistes. Hein. Donc c'était mieux de ne pas la mettre à l'épreuve, l'armée. Alors, peut-être ça, peut-être il partageait la même opinion de la classe dirigeante que Bon, il fallait constitutionnaliser, c'est-à-dire faire entrer dans les institutions ordinaires le hein, les fascistes. Peut-être que le roi, on a euh, aussi avancé l'hypothèse que le roi craignait euh, qu'il allait être remplacé par son cousin le duc d'Aosta, qui était un fasciste euh, de la première heure et qui avait combattu euh, pendant la guerre, qui était très réputé parmi les fascistes. Hein, donc il avait peur, qu'à un certain moment, les fascistes voulaient le, remplacer par son cousin. on, ne sait pas vraiment, parce que vous savez, les archives de Savoie on ne les a pas. Ce sont encore des Savoies. Et donc, euh, les historiens ne peuvent pas vraiment faire des, des, des enquêtes profondes, parce que les archives, on ne sait pas, les, archives de Vittorio Emanuele III, je ne sais pas où se trouvent maintenant, mais ne sont pas en Italie, ne font pas partie des archives nationales. Et donc, euh, c'est fait qu'il n'a pas signé l'état de siège, ça voulait dire, donc, appeler Mussolini, il l'a fait le jour après, il l'a appelé, D'abord, il lui avait proposé d'entrer dans un gouvernement avec euh, les libéraux. Mais Mussolini a dit non, absolument pas. Soit si, je, ne suis pas le Premier ministre, je, ne descends pas de, Milan. Donc il est descendu, chemise noire, comme ils étaient habillés les fascistes. Donc c'est pas normal d'aller chez les rois en chemise noire, mais il l'a fait. Et et donc, euh, là, ce sont les motivations, les choix du roi, euh, je vous ai déjà raconté. Là, c'est Mussolini qui sort euh, du Palazzo Chigi. Et mm, donc, avec ces mots, hein, quand il est arrivé, il a dit « Majesté, je vous ramène l'Italie de Vittorio Veneto », ça voulait dire l'Italie victorieuse, l'Italie des combattants, non Les fascistes sont des vrais combattants. Et donc, et les jours après, euh, le roi, il a permis que cette armée fasciste hein, faisait un défilé par la ville de Rome et arrivait sous le balcon de Vittorio Emanuele. Hein, et lui, il, a, les a salués comme des héros. J'ai dit, c'était une bande privée, hein, C'était une bande privée qui, qui avait attaqué l'État. Ils étaient partis avec cette idée il faut détruire le Parlement. On va brûler le Parlement. Donc, euh, et, alors, si les rois renoncent vraiment <laughs> à, défendre son autorité, ça voulait dire que vraiment le, système s'écroule et c'est de là que s'annonce la dictature. Hein. À partir du jour après, ce sera Mussolini qui arrive, il se montre très, discret euh, au début, il forme euh, un, gouvernement avec d'autres membres d'autres partis, des catholiques et aussi des libéraux, mais c'est vrai que le pouvoir était dans ses mains. Hein. Et bon, la suite, euh, je ne sais pas, peut-être une deuxième euh, parti, ou je ne sais pas. <laughs> Bon, je vous remercie. Je sais que c'était un peu long, que, peu puis un peu compliqué, parce que c'est une situation italienne qui est très compliquée hein, cette, année-là. Hein. Euh, c'est pas comme... Euh, peut-être qu'on fera une suite sur la dictature. Non, c'est qu'en France et en Angleterre, par exemple, on n'a pas ressenti beaucoup euh, des effets de la guerre, parce qu'il y avait vraiment des des institutions démocratiques qui étaient très enracinées et très fortes. En Italie, les institutions étaient faibles, étaient faibles et il y avait une forte euh, aussi présence disons par exemple, du Parti socialiste, le Parti socialiste qui ne voulait pas du tout collaborer avec euh, la, classe dirigeante, parce que Giolitti, il a essayé de tous les, moyens possibles de faire entrer les socialistes dans les gouvernements. S'ils étaient entrés, peut-être qu'on n'aurait pas eu hein, ça, mais les socialistes, ils ont toujours refusé. Hein. Alors, c'était comme si c'était une cinquième, comme on dit, euh, euh euh, ennemis à, l'intérieur, non, du point de vue de l'État, parce que si, euh, les socialistes ne partagent pas l'idée de l'État, hein, ça voulait dire que bon, l'État ne, ne représente personne, ne représente très peu de personnes, très peu de monde. Bon, euh, excusez-moi pour euh, Thank you.